大家好，我是陈老师，欢迎各位今天开始收看我们的《诚实世界新闻》。今天我来谈谈最近发生的世界大事与国际脉动。开始之前，请各位按下订阅小铃铛跟赞的按钮，这样老师下次更新的时候，您才能获得通知哦。这几日来，台湾内发生了六月一日的韩粉大誓师，聚集了号称三十万人的大集结的行动。 而且这个还是非由政党动员，而是由单一候选人跟他的后援会所发出的召集令。这个举动在中华民国的民主历史上是绝对少见的状况。即便是过去的太阳花，或是红衫军，甚至更早期的野百合，背后其实都少不了政党的奥援影子。 参加人不是有纪念品，就是包便当，有吃喝。而这次韩粉的四威运动却是反其道而行，与会者有很多是自费从国外飞回来的，以及自费包游览车或是自发性的前往。其中没有政党的看板，甚至国民党的看板，更没有党国大佬的身影。无论我们是不是支持韩国瑜，我们都应该好好的用我们的眼睛跟智慧。 牢牢记着这一天，曾经有这么多人摒弃了政党的概念，第一次的展现了民主的底气。如果说亚洲曾经有民主，那六月一号将是民主历史上应该被记载的一天。那老师支持谁呢？老师跟大家一样，会在投票日，在投票所那面投下自己那微不足道的一票，给自己认可的候选人。至于谁会当选？ 自然，这是要看天意了。什么是天意？得民心者得天下。过去几千年来的历史中，从来没有变更过。焦点转到美国，新一代的政治狂人唐纳·特朗普最近也开始进行了更大规模的贸易壁垒。特朗普，也就是我们说的川普。 他目前的行为跟老师上次在中美贸易战第八集中所谓的历史性的做法是如出一辙的。特朗普对墨西哥采取了突发性的高额关税，直到墨西哥愿意限制非法移民的活动，也就是说，川普要墨西哥出钱来修建美墨边境的围墙，让特朗普能够在竞选连任的时候可以对他的选民说。 他之前曾经说过要让墨西哥自己出钱盖围墙，这点他有做到哦。无论墨西哥愿不愿意，这笔钱都会在关税上让墨西哥出钱来交给美国政府。而在另外一方面，特朗普又取消了针对印度的普惠措施，也要对印度的出口至美国的商品开始课征了关税。这个普惠措施是什么呢？ 就是依据一九七四年的贸易法所实施的贸易制度，是指发达国家单方面的对发展中国家输入的制成品和半成品普遍给予优惠关税的待遇，是在最惠国待遇税率以外进一步的减税或全部免税的更优惠待遇。印度在一九七五年成为美方普惠制的受益国。 出口美国的汽车部件、轮胎和电器部件等等等，都获得零关税的优待，而这个优待将于六月五日取消。也就是说，美国自中美贸易战的战线打开以外，也开启了针对了墨西哥与印度的战线。这还不包括了正在谈的日本汽车相关的反倾税案，可能会在九十天后又开启了新一条的战线。 川普或是特朗普的行为模式，实在是令人很好捉摸。因为在这场战争的下面，特朗普要的是短期极大的混乱，让大家都因为他的决定全部人仰马翻，然后在最混乱的时候，他再出来说：“只要大家都听我的，那一切都会恢复正常，至少是他要的正常。”关于这个，老师讲一个关于特朗普的一个小故事。 特朗普以前瞄准过一个极难标得的地产，叫做拉马戈庄园。那他现在被称作海湖庄园。这个庄园呢，当时特朗普想要以两千五百万美元把它标下来，但是却被管理委员会所拒绝，因为管理委员会不认为川普他会好好的待遇这个极具历史意义的大庄园。的确，川普他有自己的打算。 但是买不到怎么办呢？他就以三百万美元买下了庄园外面的一块土地，并且放出消息说，他要在那一块土地大量新建平民住宅，也就是贫困百姓的廉价住宅。而这块土地正好卡在欧马哥也是海湖庄园面海的那一块的地上，如果盖起来了，那他整个海景都会完蛋了。所以当时让这个海湖庄园的。 房价全部崩盘，后来在经过了协商，特朗普保证他一定会善待这个庄园，保护里面的文物。后来管理委员会他基于无奈，仅仅只用了七百万美元把这个偌大的庄园贱价的卖给了特朗普。而特朗普一收到这个庄园的地产，立刻把里面的古董家具跟文物全部的卖掉。 然后换上了一批仿制的家具跟文物。据说他这个卖出的金额高达了一千多万美金，也就是说，特朗普他用了策略，空手套白狼，不但没有花钱就得到了庄园，而且还多赚了一大笔钱去新建了额外的建物，后来更在里面设立了海湖俱乐部，收取会费来赚钱。 从这个故事中，我们可以看到，特朗普最擅长的就是把对手逼进死胡同内，施展他的极限施压，然后再宣布网开一面，让你认赔杀猪。最后，他是既得到利益的那一方，也仅仅只有他得到利益。而这次，特朗普的故技重施，虽然他是希望能够把产业通通留在美国，让美国再度的强大起来。 能够不被亚洲或第三世界有迎头赶上的机会，但是，毕竟治国跟做生意、做地产不一样，商场上大家计较的是一个利益，而国与国之间不只是利益了，还卡到了民族主义。印度跟中国的民族意识是属于一种宁为玉碎不为瓦全的态度，而日本作为曾经的世界征服者。 对于美国之前的贸易制裁导致现在日本长达二十年以上的不景气，他不可能没有想法。以老师的观点来看，如果川普想要营造美国至上的光芒，并要求全世界的人种都跟他们低头，那以亚洲悠悠的朝代历史，肯定会让川普有很大的挫败。因为无论是中国、印度或者是日本。 这些国家都在漫长的历史岁月中经历过了各种不同的国与国之间的斗争与斗志。在这么充分的练习之下，美国最大的南北战争，不要说中印两国了，最多也只是类似日本的关资源大战，虽然人数跟规模是有点不同的，但是其中对于各种外交跟治国的经验，对于川普来说，他还是十分欠缺的。再来，我们看到欧洲。 欧洲近日发生的大事件，就是英国首相梅伊风光的从脱欧议题上上位，在掌声中进入了唐宁街十号，却也在三年后的嘘声中被迫主动的请辞，来辞去英国首相的位置，即将搬离了唐宁街十号。这个状态不止对于英国的政局，且对于整个欧盟的统治都有很大的意义。 英国保守党努力想操作民粹，让政权更加稳固，但是现实状况就是，英国的民众很快的从保守党脱欧的骗局中醒了过来了，而且最大原因是新一代的年轻人并不支持保守党的策略，这也同时是因为赞成脱欧的民众大多都是老年人所投的票，因为他们身处过。 过去的日不落大英帝国的时代，对于他们来说，英国应该是世界的中心，而不是欧盟的一员而已。而恰巧的是，新一代的年轻人接收到网络的大量资讯，他们所理解到的英国，跟老人家是完全不同的方向。而英国脱欧的方案，不但欧盟把它打枪，也同时为英国国内的议会所不能接受。所以，当梅姨下台之后， 他的首相位置是交给更极端的“英国至上”的人当首相，或是更加和缓、争取脱欧的变数，甚至考虑跟美国这个远亲站在一起，来试图的选边站中获得一丝丝好处呢？不过无论如何，正在想方设法稳定欧洲局势的德国总理梅克尔，在这场由年轻的美国所要制造的关税壁垒中，目前还不会随美国起舞。 加入反中的行列，而事实上，无论英国或欧盟有如此多的旗舰，但以目前的状况来看，大部分的欧洲仍然还是选择华为作为五 G 的设备供应商。即便目前美国想要拉拢欧洲，但这个不确定特朗普他会不会连任的状况下，欧盟的冷眼旁观或许是可以成为定论的。 最主要的还是根源在欧盟的组成，就是从过去的历史中学习到，只要欧洲大家抱成团，大家都抱着一起，那美国过去由胡佛搞出来的事，不会再对欧盟有毁灭性的伤害。以欧洲这个悠悠的民主与共和体制交织的历史，美国或许对他们来看也只是一个血气方刚的西部牛仔，真要搞什么事情，欧洲还是会受伤。 但不会再一次的被卷入了战火与漩涡之中。最后，我们来看到穆斯林的世界，在美国不断的开启战线的状况之下，伊朗跟阿拉伯世界开始出现了选边站的意味了。首先，对伊朗的白玉军火订单，据传是由中国来接下；而杜拜的五 G 建设，目前也是交由中国的华为来担任。就如同老师上次在直播时候讲过的。 中国的鸿蒙系统将会在很短的时间内成为世界的前三大作业系统，因为大家都知道，没有系统可以真正的安全。但是，与其交给美国全面掌控，不如尝试着使用中国的系统，至少在中国现今的状态下是接受伊斯兰世界的交涉。而特朗普总是把伊斯兰世界当成了仇敌，加上美国过去几十年不断的在第三世界上。 掀起一次又一次的战火与屠杀。如果中国这个古国愿意站在前面，那阿拉伯跟其他穆斯林世界将可拥有着他们过去拥有的资源，重新展露在世界舞台上，完成他们伟大的伊斯兰世界。对他们的眼光来看，何乐而不为呢？最后，我们仍要看看中国的内部，也同样的令人担忧。 在川普的极限施压下，中国的经济成长很明显的将面临于放缓，甚至是停滞。银行间的金融体系可以见到正由中国的政府大力的紧缩，把银行的权力快速的收回国家监管经营。例如最近发生的包商银行案件，都会有所变化。而在这个紧急状况之下，内部所有的就业矛盾也必须透过强而有力的手腕才能够进行。 如何才能让沿海都市的外漂青年以最快的速度返回家乡就职？这是目前中国内政的当务之急。当然，我们也看到，在沿海经济爆发的同时，过去近十年来都在大力整顿内陆都市的建设，甚至新疆等地都进行了极大的力度去做都市更新，扫除了破旧的都市以及部落，建立起一间一间的水泥森林，以。 竟几乎半逼迫式的进行了土地改革，也或许在这个改变跟改革之后，能够促使已经在外乡见到繁华的外乡游子，能够有机会返回他的故乡，把大城市的经验带回农村或乡镇，给予新一波的商业建设。当然，这个事情会不会如中国政府这么样如此希望的进行，就得看中南海的策略是否能让新一代的。 也就是文革后十年出生的这一波小皇帝们，同意接受或者是配合了，而这些当然也跟美国息息相关了，因为特朗普的极限施压，对于善于激起民族意识的中国政府来说，会是有很有力的统治催化剂，或许能让中国重新登上世界最强国的推手，就是美国了。 感谢各位今天大家的收看，我是陈老师。如果你对本集节目有任何看法，欢迎在下方留言。下方的视频列表是老师推荐的视频列表，欢迎新朋友浏览，老朋友回顾。若你需要老师的专业命理咨询，在视频列表的最下方有老师的联系方式。我是陈老师，我们下次见。